Bueno, estoy a grabar. Si estáis aquí en este vídeo es para ver quién nos agregó a contactos, qué conocido youtuber nos agregó a contactos. Vamos bajando, vamos bajando. Mira, es aquí, Mancelot. el mismísimo Mancelot nos ha agregado a contactos, cuando podría perfectamente suscribirse y entonces seríamos más conocidos, pero no, tenía que agregarnos contactos. Nos lo creáis y no queréis, pero Mancelot es un amigo nuestro ahora. Y eso es todo, así que adiós.